甘い甘い恋のチョコレート世界中を愛で結ぶ 楽しそうにさ話をしてる君の声 したその時不意に袖を捕まれて君と 君の声は震えていた本命だから赤い顔で